de dónde? De 6 a Febrero. ¿La o qué? <laughs> Yo soy una niña que habla mucho. A mí me gusta que me pregunten mucho de, las cosas. No me, gusta, no me gusta la música triste, es como que va muy lento y es como que te transmite más tristeza. <laughs> Yo no quiero estar triste. Yo siempre, yo siempre me estoy riendo. Antes era un poquito más traviesa, pero ahora ya no, ahora soy un poco más tranquila. Porque, estoy creciendo. Hola. Adiós. Hola, adiós. Adiós. Hola, me llamo Marcua, tengo 12 años. Me he sentido como una música porque en mi cerebro ha ido pensando muchas músicas de flamencos, árabes. Voy a hacer mi proyecto, que es un libro musical de distintas músicas de muchos países. El funcionamiento es cada página que vas cambiando, cada página que se une en loops. Para mí la música es todo. Cuando canto me siento libre. Me siento como si suelto ahí todas mis emociones. Con la música se construyen muchas cosas, por ejemplo, un taller de suelo, ¿no? ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Pues en el suelo habían como unos bloquecitos de aluminio y teníamos que pisar para que salga el ritmo. Debajo de esos cuadraditos están los cables. Que, que a la Claro, que esos cables están conectados por el ordenador y por el Mekimek. Para yo sonar tengo que tocar a Fran y después tocar a alguien. El bebé, el yo tengo este. ¿Os acordáis de este? Sí. ¿Veis el loop? ¿Lo entendéis el loop, no? Sí. A mí lo que me ha cambiado lo que hemos, o sea, porque nosotros aquí hemos bailado. Yo me solté y sentí más confianza. Hoy vamos a utilizar el cuerpo para crear música. No va a ser solo con los dedos en el ordenador, sino que nos vamos a mover y con el movimiento que elijáis vamos a crear música. Yo antes escuchaba la música y la escuchaba Ana, qué guay, escuchaba solamente la letra, lo que pasa es que no sentía el ritmo, la melodía que tenía por dentro. Yo he cambiado dos cosas. Cuando vine a, esto de aquí, el proyecto de Luz, yo era muy tímida, no hablaba con casi nadie. Pero cuando aquí ya estaba conviviendo con Jasmine, estaba conviviendo con otras personas, pues se me fue la vergüenza ya. ¡Ahora, ahora! ¿Y una experiencia parecida a esta de algún, taller así de música electrónica? No. Hola, me llamo Shari. Shari B.E. Antes yo no escuchaba música electrónica, pero ahora ya sí puedo escucharla. Y también música de DJs, que ahora sí me gusta. Cuando la gente bailara música me sentiría muy alegre, porque ah, me había sentido orgullosa del trabajo que había hecho en todos estos meses. Hola, soy María y me gustaría que en fin de en fin de este, en junio, hagamos una discoteca en la biblioteca. Pues divertido, porque coges loop de otras canciones y mezclas y pasa el tiempo muy guay. Ragua es un, son dos chicas, DJs, pero que hacen canciones electrónicas y ahora nos están enseñando cómo hacer esas canciones. Yo me siento que puedo crear otras canciones por mí. Lilia Gazarian. Yo he mezclado parte de música de Armenia y de Linkin Park. En mi país tenía muchos amigos y ahí nadie, como solo mi familia y yo. Aquí. ¿Y ahora tienes amigos? Sí. Para mí, ya empezaba a pensar un poquito distinto de música porque yo solo antes escuchaba inglés. Ahora escucho también árabe, español, ruso. Yo ya puedo hacer mi propia música, más o menos. Y con las canciones que me gustan que nunca pensaba que voy a hacer mi propia música. Y como me siento muy bien haciendo la música. Y cada día voy a hacer para que sea mejor. Yo creo que sí, ahora escucho más música diferente. ¿Qué tipo de música te gustaría remezclar? El rap, el reggaetón. ¿Dónde te <laughs> gustaría hacerte una foto para la portada de un posible disco musical con Mohamed en el tejado de una casa? <laughs> para mí el taller sí, sí me enseñado más cosas aparte de escuchar música, porque, porque por ejemplo, eh, sé editarla, o sea, cortarlo en un distinto tiempo y ver dónde, o sea, dónde empieza, no dejar un espacio ahí que no suene nada. Hello, my name is, Bárbara. Yo cuando, yo cuando canto siento nervios, pero luego al, cantar y al cantar y al cantar ya se me quitan los nervios, ya me, ya me pongo como mm, feliz, ¿sabes? Cantando y se me quita todos los nervios, todos los nervios. Si tú no aguantas presión, ¿pa' qué te metes pa'l fogón? Payasa básica no llega guasón, otra cabeza pa' mi colección. Tengo esta foto en piquete encima que me sube la adrenalina Toda la ladrana esta canina pero la derrito como parafina Yo de espalda tirándome, de frente siempre la o oh, Para mí la música me hace recordar muchas cosas bonitas que pasan en la vida Yo en el curso me sentí como que la verdad que sí, que es como que he sentido la música pero me disculpo, Yo no mira aquí para tu lo que me cura que me está Adiós.